Allo papa merci na ndenge nayoki message na yo kobangela ngai te ata mokolo moko te d'abord naza mwasi mokolo c'est à mon interet vraiment ya kozala na reserve. Jamais na ko kamata d'abord un na zala na ba camarade te na zaka jamais na ba camarade na za moto ya ko se confier na ye te camarade na ngai a tikali kaka papa Claude na na mosusu te d'ailleurs kutu ba wuti ko ba reperer ye a wuta ko bia nga ba reperer ye ba ba ba ba zui mutuka yango ba kei na yango ba zui mutuka nde wana ba kei na yango a tikali na makolo. Aza na difficulte makasi bazo filer ye tout les jours mikolo nionso azo sala ba emission c'est vrai toza na bobangi ata muke te bo bangela biso te nayebi ke ba ennemis ba luka biso na ndenge tout soki lelo na na yembaka nzembo wana Babondelaka makasi ba bino tolongoli yo kikabilisme na yo te mais vieux experience na yo musala yo oza kosala lokola chef azo kende ba nzela ya kasai wana sala mwa eloko na sala yango chef yango pe na mona pe ye te abenga pe ngai te tosuka pe kaka ndenge wana jamais na ko ko changer na yebi so eloko moko papa Bawuti ko gouvernement pe na ceni le premier jour abengisi biso ba artistes nionso tout tokende koyoka soki makambo ya calendrier ekomi l'heure ya koyemba moi on m'a carrement radier na kati ya liste oyo batiaki ba artistes baponi oyo baponaki bayembi bref je dis je m'en fous et Sikoyo tozozela cote na biso soki vraiment en tout cas oyo ya biso akotia mutu atia abanga eloko moko te mais nde ngai salanga confiance nako ko loba du n'importe quoi te et naza mukolo na mwana muke te mais tozo mona pasi ya kosakana toi na ba difficultes Bon papa atinda biso epa ya moise moise akomi pe azua biso na telephone te toyebi esika tokokende te shadary kaka tala kaka ndenge azali aza pe na ba ko embrouille makasi na ba jeune kotia songi songi il est un peu perdu ayambaka pe lisusu mutu te amonaka mutu te amonanaka pe lisusu te ebatutu mutu na mutu aza chez ye mutu na mutu azo zela kaka mukolo kaka balobi prrrr ale batu nionso omona babimi mutu akeyi nini part Bato nyoso yo oyebi na ya biso ya bakei milipale bazali. Moto akima ou moto a trahisa en tout cas bazali te. Bato nyoso bazali. Bobino moko bokomona. En tout cas so likambo sala ngai message problème eza na yango te. Et oyo kulutu no aza mobundi. A mobundi makasi. On a dejà tout fait. Tokomi na suka boye. Libongo ekomi pene bongo sikoyo to ya kamata oyo to sopana te pas du tout batu wana pe bako linga pe biso te baza ba batu mabe ba liaka bango moko bako pesa ni musala musala pe te bako zua pe te ba oyo ba kende kuna pe tomona pe eloko ba sala te et nga na zali artiste na to luka ki gouverneur to ki ministre to nini je resterai toujours artiste mais jamais na ko trahir meme si na yembi ça fait partie bien sur de mon travail Mais naza ya bango te merci papa Eric.